dan jangan pada berisik ya oh, udah nama saya Fikir Ramdan Irawan umur 23 tahun kegiatannya sekarang apa kegiatan saya sekarang ngeband menjadi anak skinhead terus cita-citanya apa dari kecil cita-cita saya menjadi anak band kenapa jadi anak band itu dasar seni anak skinhead itu pasti diusir kalau sekarang tetap mau jadi anak band nah, pastilah anak band sekarang pekerjaannya apa jadi anak band ya anak band itu freelance Selain anak band apa Selain anak band gue juga bekerja di perusahaan swasta sebagai apa sebagai operator kalau jadi anak band udah terkenal belum ya kalau untuk di lingkungan gua udah tapi kalau untuk luasnya gua belum tapi lu mau terkenal ya semua orang juga pasti mau terkenal nggak ada yang nggak mau terkenal terus lu udah ngelakuin apa aja biar jadi terkenal manggung bikin CD terus ya semuanya lah yang anak band suka mau jadi terkenal contohnya gimana selain manggung dan bikin CD contohnya itu bikin kaos udah gitu doang pesan lu apa untuk orang yang lihat video ini pesan gua kalau emang lu fokus dengan satu satu pekerjaan lu ya lu fokuskan boleh lu boleh lu mengambil semua semua pelajaran tapi di satu sisi lo harus mengambil satu fokus pekerjaan itu udah segitu aja udah itu aja nama gue Melati Puspasari umur gue 21 tahun sekarang aktivitas lo apa aktivitas uh, kuliah aja udah kerja belum sampai saat ini belum kerja cita-cita lo apa dari kecil sebenarnya sih dari kecil pengen jadi ustazah dan ingin jadi atlet kalau sekarang tetap pengen jadi ustazah sama atlet yang paling ingin tuh masih ingin jadi atlet sekarang lo kuliah nggak apa sekolah kuliah kuliah di mana kuliah di ngambil jurusan apa pendidikan sosiologi nggak nyambung dong sama atlet iya emang ya. tapi Masih. lu tetap mau jadi atlet uh, eh, tetap ingin sih cuma kayaknya uh, untuk saat ini ya memang tidak memungkinkan uh, untuk gua mencapai cita-cita itu tapi lu udah usaha belum buat biar bisa jadi atlet usaha ada usaha apa usahanya uh, sebenarnya emang hobi di olahraga jadi uh, ya dari mulai SMP tuh emang udah ikut ekskul ekskul olahraga gitu terus lu punya pesan nggak untuk orang yang lihat video ini pesannya apa ya uh, pokoknya ya kalian harus pantang menyerah untuk mengejar cita-cita kalian apapun itu yang Tuhan berikan pasti itu yang terbaik tapi nggak ada salahnya untuk kita terus berusaha Nama saya Novita Rahma, umur saya 23 tahun, pekerjaan saya uh, bekerja di uh, bekerja di sebuah perusahaan dalam bag, dalam bagian staff accounting. Cita-citanya apa? Dulu, Dari kecil. Waktu kecil saya bercita-cita ingin ke dunia entertain. Kalau sekarang? Uh, tapi karena mungkin jalannya atau memang tidak ada peluang, sudah ada usaha jadi uh, sekarang saya bekerja di sebuah perusahaan sebagai seorang akuntan finance jadi nggak mau nerusin cita-cita yang dulu nggak mau usaha uh, udah kayaknya udah tidak berminat lagi dan lebih nyaman di kehidupan saya sekarang yang saya jalani sekarang nah sekarang nanti nanti setelah eh, tahun-tahun uh, berikutnya mau jadi apa masa depannya mungkin Eh, setelah saya tidak terikat kontrak dengan sebuah perusahaan ini 10 tahun kemudian saya akan berwirausaha untuk kehidupan saya karena waktunya lebih fleksibel ada testimoni lain nggak untuk orang-orang yang lihat video ini? Uh, untuk kamu yang masih muda, uh, yang mau mengejar cita-cita, uh, mulai dari sekarang prepare apa yang kamu cita-citakan dan uh, kamu nyaman dengan cita-cita tersebut cari info sebanyak banyaknya tentang cita-cita yang kamu tuju agar kamu sukses ke depannya <laughs> Tongpang bos <laughs> Lucu ya Nama saya Novita Rama, Umur saya 23 tahun Pekerjaan saya uh, Bekerja di uh, Bekerja di sebuah perusahaan Dalam lembaga dalam bagian staff akunting cita-citanya apa Dulu, dari kecil waktu kecil saya bercita-cita ingin ke dunia entertain kalau sekarang uh, tapi karena mungkin jalannya atau memang tidak ada peluang uh, dan tidak ada usaha jadi uh, sekarang saya bekerja di sebuah perusahaan sebagai seorang akunting jadi nggak mau nerusin cita-cita yang dulu nggak mau usaha kayaknya udah tidak berminat lagi dan lebih nyaman di kehidupan saya sekarang yang saya jalani sekarang nah sekarang nanti nanti setelah tahun eh, tahun-tahun berikutnya mau jadi apa masa depannya mungkin uh, setelah saya tidak terikat kontrak dengan sebuah perusahaan ini 10 tahun kemudian saya akan berwirausaha untuk kehidupan saya karena waktunya lebih fleksibel ada testimoni lain nggak untuk orang-orang yang lihat video ini? uh, untuk kamu yang masih muda uh, yang mau mengejar cita-cita uh, mulai dari sekarang prepare apa yang kamu cita-citakan dan uh, kamu nyaman dengan cita-cita tersebut cari info sebanyak banyaknya tentang cita-cita yang kamu tuju agar kamu sukses ke depannya Halo, nama gue Deddy Suryadi, umur gue 22 tahun, sekarang gue jadi freelance web developer dulu cita-citanya jadi apa hmm, cita-cita gue dulu wira swasta kalau sekarang, sekarang masih tapi bidangnya berbeda sekarang udah ngelakuin apa-apa untuk wira untuk cita-cita itu gue udah ngelakuin apa aja yang udah gue bisa gue udah uh, belajar di bidang yang gue selami gue dan gue dapat penghasilan dari uh, apa yang gue cita-citakan itu gue rasa itu udah cukup udah cukup nanti lu mau masih mau seperti itu masih mau menjalani apa yang sekarang udah lu jalani iya sampai pasti. seterusnya oke okay. lu punya testimoni lain gak untuk orang-orang yang lihat video ini buat lo yang lagi atau sedang dan akan mengejar cita-cita lo pesan gue terus benamkan cita-cita lu di dalam kepala lu dan di dalam hati lu kalau lu udah ada niat di sana pasti ada jalan nah, gue Marida Sufiana umur 22 tahun kerjaannya karyawan swasta selain jadi karyawan swasta aktivitasnya apa aktivitasnya uh, apa ya ya bantu-bantu di rumah udah gitu aja ya, udah gitu aja ya. kalau enggak uh, apa ya sampingannya banyak sih sebenarnya tapi cuma itu aja bantu-bantu di rumah sampingannya apa um, jaga konter itu aja konter apa konter pulsa cita-citanya mau jadi apa dari kecil Cita-citanya waktu kecil mau jadi guru tapi gak kesampaian. Soalnya hmm. takut jadi karma buat gue. Selain jadi guru? Selain jadi guru, selain jadi guru gue tadinya mau jadi perawat. Tapi lama lama lihat darah takut juga. Lalu kalau gumpalannya serem. Udah gitu aja cita-citanya. Udah. nggak ada lagi. nggak ada lagi. Kalau sekarang masih punya cita-cita nggak mau jadi apa? Kalau sekarang pengen jadi apa ya? pengusaha aja kali ya pengusaha apa pengusaha pulsa Hah? pengusaha pulsa ya terus ada testimoni lain nggak untuk orang yang lihat video ini eh, nggak ada kayaknya nggak ada ada kalimat lain nggak untuk memotivasi orang hmm, kejar cita-cita lo sampai setinggi langit jangan menyerah sampai situ aja udah gitu aja iya ya udah terima kasih oh, bingung gue nanya apa nama lu smile tongpang bos lucu ya wih keren foto oh foto